Abin Ibrahim wanda yake gabatar da shirin fitattu goma na duniyar fina-finai a Arewa 24. An haife shi a 1991 a garin Kano ya yi firamare a Magwa ya tafi Geo Science da ke Kano ya je Kano Polytechnic ya yi diploma professional a kan film da kuma television sannan yana gudanar da linear editing producer ne darakta ne na waƙoƙi daban-daban a duniyar fina-finai kuma halin yanzu a Arewa 24 bayan gabatar da shirye shi yana musu in yana musu presenting yana kuma musu directing wasu daga cikin promo amma nan samari ne domin har yanzu yana nema yana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Abubakar Abi Ibrahim wanda kuka fi sani da karamin su babban su daga tashar Arewa 24 ina kira ga dimbin masoyana da suke fadin duniya da su kasance da birnin Arewa TV a koda yaushe domin samun katattun shirye-shiryensu wassalam